Karibu katika makala yetu hii kutoka soko la mabluu hapa mjini Unguja. Ninayekuletea makala haya ni mimi msimulizi wako Sauda Rajabu. Soko la mabluu ni soko maarufu sana kwa sasa mjini Unguja ambalo linatumiwa na wafanya biashara wa samaki na mazao mbalimbali mbali, kama vile muhogo, ndizi, mboga na viazi. Soko hili limeanzishwa 2021 baada ya wafanyabiashara hao kuhamishwa soko la Malindi na kuletwa soko hili la Mabluu. Ni ambalo jambo tayari wameshapanga serikali wenyewe, eh? kwa sababu ni alitoa siku nyingi kwa mabwana, kutokana na baada ya kwanza uh, ile wimbi la maradhi ya korona, kabidi maradhi ile baada ya kwanza maradhi yale wachuuzi au takriban wafanya biashara wengi walikuwa wanagawanyishwa gawanyishwa kuepuka kupata sehemu ambazo za nafasi zinapita hewa. Kwa hiyo kwanza tulikuwa tunafanya kazi kiti mle darajani, lakini baada kuja tena lehili karibu na pale mnada kuhamishwa tukaletwa huku. Serikali imetuamulia kutuletea soko huku sasa serikali inapotuletea soko sisi popote tunapoambua tukakae, kama sisi wafanya biashara tunaenda. Tulipelekwa Ngalawa, tumerudi, tumeletwa hapa pia tuko kwa maana, lakini wanapojua wanunuzi wetu au wateja wetu watakapojua bana, wafanya biashara fulani wako sehemu fulani, lazima watakuja wafanya biashara wa soko hili. Kwa upande wa biashara, wao wameeleza kuwa wamefanikiwa sana katika biashara zao na kuendesha maisha yao ya kila siku kupitia riziki zao. Tunapata riziki kupata angalau na watoto wakamka Faida tunaipata kwa sababu mtu unapoamka asubuhi ukajijua kwamba mimi nakwenda nakwenda sehemu gani kutafuta riziki ya kula na watoto, si faida ndogo hiyo. Tukiendelea mbele kwa upande wa changamoto za wafanyabiashara hao, wamelalamika juu ya uchafu wa mazingira uliopo sokoni hapo, jambo ambalo hupelekea kupata hofu kubwa wanapomaliza kufanya kazi, wengine kupata maradhi ya buba. Kwanza tatakikana tupate sehemu nzuri mazingira ya mazuri, kutokana na tunapomshamaliza kazi miguu inakuwa michafu, alafu tunakuwa tunapata na vidonda kama kwa mfano buba. Kwa hiyo tutakapo watakapokutuwekea sehemu nzuri, pengine aiza floor au saruji au nini, hata wanunuzi pia na wateja pia watakuja kwa wengi, kutokana na wanajua, watajua kwamba sehemu mazingira yako sawa. Kwa upande wa wafanyabiashara hao, wameeleza kuna utofauti mkubwa wa soko la Malindi na soko la Mabluu kulingana na mazingira ya hapo. Wafanya biashara wa soko hilo wameeleza changamoto wanazokumbana nazo kuwa ni wateja hawafiki maeneo sahihi kutokana na hali ya mazingira kuwa sio rafiki kiupande wao ni vigumu sana, kutokana wanakuja, lakini kutokana na ule kutafuta mboga tu hawana sehemu nyingine za kwenda, na wengine wanapokuja, wengine wanamalizia kule, hawafiki. Aidha, wafanyabiashara hao hupambana na wachuuzi ili kuuza samaki kwa bei nzuri kwa lengo la kusaidia watumiaji wa samaki wa kipato cha chini. Na kwa upande wa wafanya biashara hawakuweza kuwa nyuma, wamewashauri serikali tambamba na kutoa mbinu ili kuweza kujengewa miundombinu bora katika soko hilo. Shauri wangu kwa serikali, tunaiomba iangalie hii kazi, hii ni kazi kama kazi nyingine, maona Kwa hiyo wajaribu kutengeneza mazingira ya yani wachuuzi ndio wanunue samaki mnadani, umeona. Alafu walaji, umeona, wao ndio waende wakanunue samaki kwa wachuuzi. Hapo kidogo kutakuwa kunapatikana unafuu, umefahamu eh? Lakini kwenda kupambana watu wote mnadamu mmoja, umeona, ukakushanyana pale, samaki lazima apande bei, na samaki akipanda bei, na maana nikikuuzia mimi ni, mimi nikienda nikisha kwenda kupambana na watu pale wenye pesa zao, ina maana samaki yule lazima apande bei, umefahamu? Na samaki akisha kupanda bei, ina maana utamweka mnadani, unasubiri umuuzie mtu upate faida, au sio? Baadaye samaki yule, samaki sio chuma, umeona? Akikaa yule anabadilika, umefahamu? Akibadilika ina maana utakaa nayo, utasema japo pesa yangu nitaipata, hajaja kwa sababu kisha kishamnunua ghali, ndio inakuwa kama hivyo. Mwisho unakuja kumuuza samaki kwa hasara, na unayemuuzia samaki unamuuzia samaki mbovu, kwa sababu anakuwa kashakaa sana. Kwa hiyo ili swala la utaratibu wa mnada kupambanisha wachuuzi na walaji, ili swala waliangalie sana. shauri wangu mimi kwa biashara wenzangu kwamba tuchukulie huu mwezi mtukufu wa Ramadhani sio mwezi wa kupomona, sanifahamu alienacho asienacho, mtu anapopungukiwa amsaidie mwenzie, hana kabisa mjali, kama ni binadamu mwenzie, kama ikibidi kumkopesha shanifahamu, amkopeshe ili tujengeane huruma eh, panapostahiki yani. Ushauri wangu kwa wafanyabiashara wenzangu, tushirikiane, tuwe pamoja katika masuala ya kibiashara haya, umeona eh? kwa sababu pale popote palipokuwa hapapatikani ushirikiano panakuwa pana uharibifu tu. Mtazamaji wa TIFF TV, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndo mwisho wa makala yetu hii. Kumbuka ulikuwa nami msimulizi wako Sauda Rajab, sambamba na mpiga picha wangu Tahia Hassan. TIFF TV, tupo kijamii zaidi.